Magandang araw mga kaibigan. Sa araw na ito ay samahan niyo ako sa pagtuklas sa isang video na umaabot na sa 2.7 million. Sampung araw na ang nakalipas. Anong hiwaga at misteryo mayroon ang bidyong ito? Bakit umabot sa ganitong bilang? Bakit dinagsa at dinayrayo ng maraming mga tao sa social media? Anong mayroon? ang hiwagang taglay ng bidyong ito. Ito ang medyo na reyna, ang babaeng pinuntahan ni Kalinga Prab. Isang batang maganda, matikas at malaatlita ang dating. Subalit, may kakaibang karamdaman. Karamdaman na siyang naging problema ng kanyang lulo upang dahilan na hindi na makapagtrabaho at umikot ang mundo sa buhay na lamang na Reyna. Hello po, Lo. Kayo po yung Lolo? Magandang araw po sa inyo, Lolo. Kumusta po kay Lolo dito? Kumusta? Isang salitang normal sa mga taong nagtatanong kung ano na ang kanilang kalagayan. Pero sa araw ng ito, hindi naging normal kay Kalinga Prap sapagkat ang salitang kumusta ang siyang nagtulak sa isang lulo upang mabuksan ang hiwagang bitbit sa loob ng kanyang pinama, pamamahay na dalawang taon na niyang daladala. Lolo, Dito ay hindi na napigilan ni Lulo ang bigat ng kanyang daladala at kanyang ipinagtapat kay Kalinga Prab ang problemang kanyang binibitbit sa loob ng dalawang taon. Hindi na daw siya makapagtrabaho at tila umiikot na lang ang kanyang mundo sa loob ng kanilang bahay sa pagbabantay ng kanyang apong Serena. Nagkalala na lulu po. Kinarap pa po sabi ko. Ano po? Hirap na ako sa ko. Sa apo niya mo? Hindi lang ako makatrabaho. Dito nagulat si Kalinga Prab sapagkat bumungad sa kanya ang isang dalagitang 15 anyos. Nasa edad niyang yan ay hindi dapat maranasan niya ang ganitong klasik karamdaman. Bago lumisan si Kalinga Prab sa pamamahay ni Nulo ay iniwan niya ang isang pangako na sa lalong madaling panahon ay kailangan matugunan ang medikal na pangangailangan ni Rina. Isang pangako na bumunot sa matagal ng tinig sa dibdib ni Lolo. Isang pangakong nagbigay pag-asa sa kanila para sa isang bagong Rina. Maraming maraming salamat po. Sir, Kalinga Prab, tunay ngang napakabusilak ng iyong puso. Maraming salamat sa mga programang tulad nito sapagkat ang mga taong nawawalan ng pag-asa, walang kakayahan magpagamot at mga taong naghihirap na nasa laylayan ng lipunan ay agarang natutugunan ang kanilang mga suliranin. Tunay ngang life-changing program ang hatid ng isang kalingap. Thank you so much, Kalingap Rab. Thank you so much, Val Santos Matubang Sir. At syempre, sa lahat ng bumubuo ng mga kal- ng kalingap. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, ay isubscribe na natin. Nasa baba po ang description link at ganoon pa rin. Hindi po natin bubuuhin ang bidyong ito Bangkos, akin pong iminumungkahi sa inyo na puntahan po ang orihinal na pulbidyo na makikita po doon mismo kay Kalinga Prab. Nasa part 3 na ito at patuloy pang tumataas ang bilang ng mga taong natunood. Subaybayan po natin ang mga pagbabangong mangyayari sa kwento na rina dito sa bagong serye kay Kalinga Prab. Ako po muli si Taong Gala at sana kung nagustuhan ninyo ang bidyong ito ay papindot na rin po ng subscribe button at bell button para sa susunod pa nating mga reaction video. Sa muli po, isang pagsaludo, Kalinga Prab. Salamat po. Patuloy po kayong pagpalain ng puong may kapal sa kabutihang inyong ibinibigay sa mga taong nasa laylayan ng lipunan sampu ng bumubuo ng inyong team. Maraming maraming salamat po. Mega love shoutout sa ating mga active channel members na sina Samuel Rojiro, Swiss Pandi, Missing Cage, Welver Machua, Larita Di Mayuga, Arobanole TV, Triple A Motor Vlog, Kent Salisti, Norminda Abdelion, Michael TV Vlogs, The Steve Siblings, De La Torre Vlog, Onika Angel, at syempre Miguel Love shoutout din sa lahat ng ating mga kaibigang sumusuporta sa ating channel. Team Ayuda Revive, Team Bernie Ball, Team Budol, at saka Team Pima. And shoutout sa lahat ng mga Kalingap members. Maraming maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta at pagtulong sa mga taong nasa laylayan ng lipunan. Maraming maraming salamat Miga-miga love shoutout nga pala sa ating mga kaibigang nasa Kalingap na sina Rich Falcon TV, Aljus Eagle TV o Komarte Buhay Bundok. At syempre mga kaibigan, ang ating kaibigan na walang iba kundi si Ma'am Flares Channel na magaling mag mangreaksyon. Talaga naman, bigyan lang shoutout sa iyo Ma'am Flares. At of course, huwag natin kalimutan, ka-business official and Papa Dins. Oy, kunting kibot lang. Malapit na, malapit na ang 100,000 subscribers. Maraming maraming salamat po mga kaibigan kung nag-enjoy po kayo sa ating munting video. Sana po, sana po ay bigyan nyo lang ako ng malaking haglag and share at syempre comment down below para po naman sa susunod po nating mga reaction video. Ako po muli si Taong Gala. Lagi po nating alalahanin na ang buong kapal ay laging nakagabay at nakatingin lamang sa atin. Lahat ng ating mga plano sa buhay ay siya lagi ang nakakalam upang malimot tumawag sa kanya. Siya ang tunay na gabay. Thank you so much. Ingat tayo. Maraming salamat.